失礼なことしてしまったなって。あ、え、ひょ、あ、な、あ、え あっそして次の曲が始まるのです